Nous sommes Manutention Système, nous fabriquons des convoyeurs. Cela fait 35 ans que nous aidons les industriels à optimiser leur production avec des solutions de convoyage simples, robustes et durables. Pour nos équipes, comprendre votre métier est un peu le point de départ de chacun de nos produits. Le cœur de notre métier est de vous trouver des solutions. Et le convoyeur est notre outil pour cela. Nous maîtrisons le transport linéaire, mais nous intervenons surtout pour du convoyage technique, comme le triage, le conditionnement, le transfert ou l'accumulation. Le savoir-faire de notre bureau d'études saura répondre efficacement à vos demandes spécifiques nous pourrons vous proposer des convoyeurs adaptés à votre environnement, votre production et votre budget. Nous avons aussi développé des solutions de lavage pour le secteur des fruits et légumes ainsi que les caisses en plastique. Ces machines sont conçues grâce à notre relation privilégiée avec nos clients qui par leur retour d'expérience nous aident à faire évoluer nos produits au quotidien. Enfin, nous avons fait un choix stratégique, celui d'utiliser des composants premium pour la fabrication de nos convoyeurs et nos machines. Allié à l'expertise et l'excellence de nos équipes, cela est pour nous la garantie d'une qualité sans faille.